hello and welcome friends Tally ERP 9 सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं क्या आप भी मेरी तरह अपनी कंपनी को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप आज ये वीडियो आप ही के लिए है देखिए सबसे पहले तो कंपनी बनाइए आप तो जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी ग्रोसरी शॉप बनाते हैं ग्रोसरी शॉप तो ये कंपनी का नाम हो गया आपके ठीक है एंटर करेंगे ये आपका मेलिंग नेम हो गया और यहाँ पे एड्रेस जो भी आपका हो उसे ज़रूर डाल दीजिएगा तो ये न्यू कॉलोनी देवरिया कर देते हैं ठीक है तो ये हो गया न्यू कॉलोनी देवरिया अब इसके बाद क्या करना है एंटर करना है एंटर करना है यहाँ पे आपकी कंट्री आएगी जो भी आपकी कंट्री होती हो ठीक है इसके अलावा स्टेट की बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश आता है ठीक है तो हमारा उत्तर प्रदेश है आपका जो भी होता हो वो डाल दीजिएगा ठीक है बाकी यहाँ पिन कोड जहाँ का लोकल एरिया हो वहाँ का पिन कोड वगैरह डालते हुए phone number fax email website जो भी आपकी हो वो सब डाल करके यहाँ पर आइएगा यहाँ पर आपको दिखेगा financial year begin from financial year कब से शुरू होता है तो एक अप्रैल से ही शुरू होता है एक अप्रैल 2023 को फाइनेंशियल ईयर शुरू करते हैं और काम भी हम एक चार 2023 को ही शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एक चार 2023 रखेंगे अब बात आती है टैली को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने की तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है वर्ल्ड पासवर्ड नाम का तो वर्ल्ड पासवर्ड आप डाल सकते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे सीधा वर्ल्ड पासवर्ड में डाल देता हूँ कोई भी ठीक है तो इस तरीके से यहाँ करके यहाँ पर वर्ल्ड पासवर्ड डाल देता हूँ ये हमने डाल दिया वर्ड पासवर्ड ठीक है फिर यहाँ पर भी डाल देते हैं सेम पासवर्ड यहाँ पर भी आपको आ, डालना है रिपीटेड पासवर्ड जो ऊपर आपने डाला था ठीक है तो ये आपका इस तरीके से करके आप पहली सिक्योरिटी लगा पाएंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपको warning for getting word password will be render your data inaccessible यानी कि अगर आप ये पासवर्ड भूल जाते हो तो आपका डाटा इनएक्सेसिबल हो जाएगा उसको आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो be careful when you are protecting with password ठीक है तो यहाँ पर एंटर करके एंटर करके और एट लास्ट इसको एक्सेप्ट करा लीजिए एक्सेप्ट कराने के बाद ये पूछेगा कि वर्ल्ड पासवर्ड क्या डाले थे तो यहाँ पर जो भी आपका वर्ल्ड पासवर्ड हो वो आप डाल दीजिए और एंटर कर दीजिए देखिए आप उसी कंपनी में दोबारा आ जाएंगे ठीक है तो आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगेगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कॉमेंट तो जरूर कीजिएगा thank you for watching this video